warna-warni indahmu Menatap langkahmu Meratapi kisah hidupmu Terlihat jelas bahwa hatimu Anugerah terindah yang pernah ku miliki Sifatmu nan selalu Redakan ambisiku Tepikan hilafku Dari bunga yang layu Saat kau di sisiku Kembali dunia ceria Tegaskan bahwa tatap wajahmu Hangat peluk janjimu Boleh lembut jarimu Sejuk tatap wajahmu Sejuk tatap wajahmu Hangat peluk janjimu Mulai lembut jarimu Sejuk tatap wajahmu